ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ ਓਏ ਉਹਨ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਈ ਓਏ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਕਲੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 10 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਜੂ ਬੇਬੇ ਓ ਬੇਬੇ ਪੈ ਦਿਓ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਆ ਪਰ 250 ਰੁਪਏ ਬੇਬੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਪੈ ਦਿਓ ਜਰਾ